Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про пятиточечник 3.0. На первый взгляд это тот же пятиточечник 2.0. Наружная часть полностью покрыта кордурой плотностью 1000 ден. Имеются ушки для более плотной посадки на теле, а также дополнительный элемент, защищающий от соскальзывания. Ремешочек также имеет фиксацию лишней стропы, застегивается на фастекс и имеет резиночку для комфорта. Основным же отличием является то, что данный пятиточечник можно разложить, увеличив тем самым полезную площадь почти в два раза. В таком виде он может использоваться в том числе и как маленький коврик, например, для стрельбы из положения лежа. Данные пятиточечники в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя не болейте и до новых встреч на нашем канале.